uh, kau pandang aku seperti dulu Kini ku tak akan kecewakan kamu kan berjanji Aku pasti bahagia Kan dirimu hingga akhir Lepas ini kau pandang aku seperti dulu Ini ku tak akan kecewakan kamu Percayalah sayang Ku akan menjagamu Dengan tulus jiwa dan rakyat Ku pasti bahagia kan dirimu Hingga akhir pas ini Percayalah saya Ku akan menjagamu dan tulus jiwa dan ragaku Ku akan ber bahagia